hello，大家好，又系我安迪教大家整好嘢食嘅时候噶啦。今次咧，你见到我手头上咧攞住呢一个咧，系冬瓜嚟嘅，系一个我喺呢个香港咪咪摸摸嗰度买嘅一个冬瓜啦。咁佢咧就话迷你冬瓜嚟嘅，买嘅时候，咁但系嚟到咧，我觉得系似子瓜咁咧，所以啦，你今日咧就系整冬瓜盅。 因為咧，你其實平時去酒樓嘅時候咧，成日都想整冬瓜盅嘅時候咧，嗰個酒樓嗰個經理都話俾你，賣曬人哋咁，好不己整啦。咁啊，睇下今日有啲咩材料先。我哋今日整一個海鮮口味嘅迷你冬瓜盅。咁材料方面咧，海鮮我哋準備咗有蝦啦，有蟹棒啦。咁另外咧，我哋準備咗有幾粒嘅鹽柱啦，同埋大概五十 gram 嘅金華火腿嘅。 咁冬菇方面啦，你落几粒就 O K 噶啦，我哋今次再用咗六粒。咁雪我嚟预一个啦。咁莲子方面咧，有十粒。咁咧，为免我哋呢个冬瓜咧唔够摆位啊，我都预备咗一个后备冬瓜。咁所以咧，我哋今日咧一次过咧用一个炉咧，就会系一次蒸两个冬瓜中。好啦，咁我哋而家开始处理个冬瓜啦。咁我哋咧首先切开佢先啦。 咁就誒呢個咁長嘅咧，我就切一半到啦。咁啊，睇一睇啊中中間咧，我哋畫咗啲浪佢啊。咁睇見咧呢個咁細咧，其實咧都奶奶地。咁所以咧，我哋擺埋一邊，切埋呢一個。咁呢一個咧個定啦，我哋切咗佢啦。我睇下。 另外咧，我哋呢度切大概系四分三左右啦。好，咁呢个睇落去咧都似样啲啦，大啲啦。咁我哋跟住咧，其实就可以揾只匙羹咧，就系挖咗啲浪出嚟噶啦。咁挖咗啲浪出嚟咧，我哋先至将啲材料摆落去咯。

咁理論上咧，其實將佢飛一飛水嘅，咁但係我哋有啲難啲嘅方法啦。現代飛水方法，我哋咧首先咧將佢加啲。 好啦，浸过去系轻浸过去 OK 噶啦，然后摆入去微波炉嗰度，用中高火啦，咁就两分钟。 好啦，咁好快咧就系飞完水啦，咁佢咧就呢啲水咧其实唔好要啦，咁少少嘅啫呢啲水，咁我哋咧就将佢摊冻咗之后咧，我哋就倒咗佢噶啦。好啦，我哋而家可以开始落料噶啦。咁咧，我哋个次序就系咧浓味嗰啲咧，我哋尽量摆咗喺底先嘅。咁所以咧，我哋咧呢个用咗全先。咁由于呢个大啲咧，我落两粒一嘅。 好啦，跟住咧就落埋啲，跟住落冬菇。咁你見到咧，其實咧已經係。 好滿噶啦，我哋落水嘅空間亦都唔多。咁咧你自己咧就因你自己嘅誒嗰個冬瓜盅嘅大小啦，你可以自己適量調校翻嗰啲餡。好啦，跟住我哋就可以加水啦。如果咧你想濃味啲，有啲人好中意濃啲口味咧，呢度你可以加上湯嘅，無論係雞湯或豬骨湯都可以。不過咧，我落咗咁多金華火腿咧，其實我就唔需要加上湯咁埋加水。 紧要嘅，碗呢啲都唔幹要，啦，我哋流流水。好，咁加咗水之後咧，我哋可以利用翻頭先哋切出嚟嗰啲啦，做翻一個盖感覺。咁我哋就可以拎去蒸噶啦。 好啦，咁我哋咧而家就摆咗落去嗰个蒸焗炉嗰度啦。咁如果你冇蒸焗炉咧，你用翻和蒸都可以嘅。咁啊前后摆啦，因为蒸汽就喺呢度出啦，唔够六 D 嘅话，咁我哋就用呢个蒸汽模式啦，用呢个二号。咁我哋校住三十分钟先，因为咧其实佢嗰个火咧。 最多咧都只可以蒸到三十分鐘嘅，蒸咗三十分鐘之後咧，你就喺水箱嗰度再加水噶啦。咁所以我哋首先蒸三十分鐘，然後我哋再加上去咯。咁好啦，我哋而家咧就蒸咗大概咧三十分鐘噶啦。咁咧我哋要再蒸落去嘅呢一個冬瓜粥。咁但係咧我哋咧嗰個水份咧就要加咗水先咯。咁我哋而家去加水，然後再再蒸多三十分鐘。 咁好啦，咁我哋已經最尾蒸咗成個半鐘頭噶啦，呢一個冬瓜盅，咁就係 OK 噶啦。咁我哋睇下嗰個效果係點先。哇，咁就小心啲蒸氣好熱嚇，咁我揾個嚟先。 呢個咁熱嘅瓜哇！好悶喎啲湯。咁咧喺度都提一提大家啦。咁我哋咧其實由於咧開始嘅時候咧，我哋咧就係用純蒸嘅去蒸啦。咁發覺其實個瓜咧比較厚咧，裏面啲湯咧好難滾嘅。咁我哋咧用翻蒸氣加微波呢個方法咧。 實再去蒸咧，咁就 OK 噶啦。咁但係你都唔使蒸咁耐。如果你用蒸汽加微波嘅話咧，其實你蒸四十五分鐘至到一個鐘咧就已經 OK 噶啦。就係好似我今次用蒸個半鐘咁耐。咁我哋而家即刻試一試嗰個味道如何先。哇！啲瓜係好清㗎～ 非常之清甜，佢里面咧就有好重嘅冬菇味啦，甜柱嘅誒嗰啲甜味啦，同埋係我哋金华火腿嗰啲鮮味喺裏面嘅。咁如果咧你中意嘅話，呢啲味道嘅話咧，其實不妨落多啲魚料啊。好啦，今日嘅介紹又到呢度啦。如果你中意我嘅 video 嘅話，記得 like、share 同 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啊。記得亦都可以喺我哋 Facebook 美食時處嗰度。 再返我哋嘅 p a g e o 多谢你，拜拜。